Thank you. 響く急な信号また純粋なエモーションいつの間にか崩れた世界では夜のとばりがよく似合うようだ頬杖ついた30代この世の全てがわかるようで今や生を尽くした代償が見る影もなくなる ここのボタン一つで真っ白でいつも綺麗に見えた表面のその裏側は たない